大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天我们第七十九讲，我们要讲什么呢？ 神要问你，美名没什么价值啊，是吗？美名胜过大财，恩宠强盈。那今天的题目就在问，美名。 是不是有价值？有些人看为有价值，可以保持着一个非常好的品德的美名；有些认为没有价值，物质还比较有价值。所以经文里面就说：“美名胜过大财”，那就很明显的就是是胜过，就是一种比较了。 那我们在当中呢，可以说呢，就是明显的，不难的发觉，这个经文是一个讲财富物质的，一个是讲品德是见证的，啊，这两个一个对比，你做选择的时候，你是认为这个美名比较重要，还是财富比较？ 重要，两者放在一起的时候，你会有怎么样的一个决定，有怎么样的一个选择？那我们可以讲呢，就是在现实的环境里面，这两件事情啊，你要美名啊，你要物质的财富，常常是摆在你的生活，摆在你的工作。 摆在你的人生里面，常常的都会给你做一些的这个的呃选择，给你一定的压力，给你在当中觉得是很纠结，是要为这美名而保持下去呢，还是为了这个财富，我就是算了啊，美名也没有这么重要，那两者放在一起，你会做什么选择？ 哪一个是你认为更重要？哪一个你认为是要放下的呢？那其实很简单，那就是说在美名还有这个大财这两件事上，看你怎么样的付出时间代价，就或许。 有一些的端倪，大概会知道。也就是说，你为着财富的事情的时候，你会为此而付出多少的这个努力啊？付出学习、投资，甚至就是会改变。但甚至有人也会因此而不择手段，为了得到这些财富的事。或许呢？ 哦，你因为要保持你的品德的这个美名呢，你也一样的，你会会付出时间、投资，然后付出啊认真的去思想，然后改变自己，甚至呢，你会为了保持着有这个美名而而因此而有所的亏损，你也是一样的，要保持美名。 所以这两件事呢，其实呢，常常使我们蛮纠结的。那我们呃不得不提啊，因为是近来在我们新加坡发生的事情啊，那就是其中呢就是呃分了两次啊，分了两次在报纸上的报道，一次是有六个。 另外一次是还有五个啊，这两个他们呃，这两个呃都是报道出来，就是说他们都是就是所谓的候选好，准律师啊，他们来到这个呃法庭，要就是呃应该说申请啊能够执业啊做。 律师的一个资格或者叫做认证啊，但是结果呢，就是在这个总检察，呃官的面前呢，应该就是呃不被批准，原因是呢，啊他们是在二零二零年的时候呢，因为他们的这个考试，他们作弊，然后被发现，然后呢也被。 做了一些的警戒和惩罚。那这件事情呢，对好多人呢，可能呃认为也不是什么大不了，见怪不怪哦。因为很多人都是在读书的时代，可能都常常听人家什么作弊啊、偷看呐，对不对？ 啊，损失呢，可能就是我们自己哦，当事人哦，在我们现在听到这些事情的这些所谓的大人呢，可能 <laughs> 我们自己也曾经做过这样事情，然后呃，我们也因此而过了关，拿到文凭，拿到证书，是你吗？我也不知道，对不对？所以有些人啊，就可能闭口也不敢讲话。 啊，有些人就聊一聊就算了，不多讲。但是这个是不是很普遍的事？或许其实看来在学生时代也是蛮普遍的啦，好哦。但是但是这回呢，为什么呃这件事呢会在当中是比较突出出来的？可能它的原因。 那是在于，因为报纸其实这件事分了三次来报道，然后呢，呃，从 C N A 的这个新闻台啊也有报道，就是找了一些专人来去访问，来去谈，啊，啊，这样的事情发生，呃，真的是有一点叫做呃呃呃震撼一点啊，为什么会震撼呢？啊？ 或许我自己的见解，我觉得是第一，可能那就是因为啊啊当中是一个知法犯法的事情了，因为我们对这些呃熟悉法律的这些律师们。 我们都对他们相当的，就是说，哎呀，他们都是呃聪明的人啊，他们应该都是熟悉律法法律的人，他们都是这些呃懂得法律的人，而懂了，你就当然懂了后果，所以基本上都是不会犯法的人。所以除了他们懂而不犯法，甚至他们是律师，还要帮助人家怎么样去伸张。 正义的人，所以他已经不单是懂而不犯，而甚至还有去帮人的人啊。但是既然是这样的话，他们应该是比别人更警惕、更小心，而更不应该是会如此的。但是结果，他们却做了一些不值得信任啊啊美名呢是啊被。 应该说，啊，被人家拿来讲了，啊，所以这就对于一些人啊，就有点惊讶，怎么会是如此呢？他们以后出来啊当律师的话，还可以相信他吗？啊，对不对？他们又知法犯法，可以吗？那接下来呀，另外一个原因呢，那就是新加坡是。 可以说是国际公认的，我们是以法啊治国的，我们都是有很多的法啊，这些法都很细，甚至细到就是说你丢了一张纸啊也是犯法啊啊，吃口香糖长啊吃口香糖啊也是不可以，所以很细的东西都是用法来去处理的。 所以在新加坡以法来治国的人，人都在法律的面前都是平等，不管你什么身份，你什么背景，你什么的呃地位，其实在法的面前，大家都是要跟着的。所以在这种情形之下，我们如此强调法的情况之下，既然我们这些的未来的律师，哦， 十一个啊，二零二零年这个八仙率是很高的，我相信是很高的。既然都是作弊的，有问题的，那是不是成为？假如报道到其他国家，是不是成为一个很好笑的一个笑柄呢？当然会在这边。你说，哎呀，这样我们这个是讲圣经的，有什么关联？有什么必要在这里讲呢？ 其实这样讲也不是说我们没有呃谅解原谅的心，也不是是这样的。那我们不同的人有不同的这个角度。你说啊，年轻啊，哦，他冲动啊，他无知啊，他没有思前思后，然后啊，他给他一个机会啊，爱心包容还可以改变他啊。所以不同的人、不同的立场、不同的原则，大家都有。 那没关系，我大家都可以保持。但是今天我们既然打开圣经，我们说直言直语的话，圣经就明明告诉我们是美名是胜过大财的。也就是说，今天我们作为基督徒，我们要保持我们的品德，这个美名是超越物质的，而不能让物质而超越我们品德美名的见证。 而因为要得到物质，为要得到地位，要得到权利，要得到好处，而使到我们失去美名的一个见证，这不是圣经的教导。圣经教导是要我们遵守圣经的教导，得到神的恩宠，啊，比得到金银财宝更宝贵。 所以呢，这是神今天要对我们说的话。我们一起祷告，天父上帝。很多时候在物质的世界里面，很多时候我们真的是很不小心，很可能是为了我们要得到一些的物质上的好处，我们就把我们的见证失去了，而羞辱了神，也羞辱了世界。 我们祈求主帮助着我们，让我们被提醒知道，我们要保持着品德的美名、生命的见证，过于这些物质的好处，而在当中陶足你喜悦，过于一切。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 周一三五，再见！耶稣爱你，与你同在。你的参与，我的动力。请大为转发给一些啊没有听到这个信息的人哦，也爱心支持。那也欢迎你在评论区写一些的意见看法，我们彼此鼓励和分享。 再见啊。